Hey guys welcome to my B S gamer channel তো আজি মই নতুন কিবা শিকাবলৈ আহিছোঁ আজি আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং শিকাম যে আপোনালোকে কাষ্টম কেনেকৈ বনাব কাষ্টমটো আজি চৰি কালি চবেই পাইছে ফ্ৰী পাইছে চবেই ফ্ৰীতে কাষ্টম পোৱা হৈছে চবৰে এখন এখন তো বহুতজনে মোক কয় যে মোৰ ওচৰত কাষ্টম আছে দহখন পোন্ধৰখন বিছখন যে মই কাষ্টম বনাব নাজানো কাষ্টম কেনেকৈ বনায় কাষ্টম বনাব নজনা কাৰণ দুখত মানে মোৰ কাষ্টমকেইটা থাকি গৈছে মই খেলিব নাজানো বা হেৰি নহয় তো আনলিমিটেড গ্লোৱাল কেনেকৈ পায় বা গণ্ডুকৰ বুলেটবোৰ আনলিমিটেড কেনেকৈ পায় কেৰেক্টাৰ কেৰেক্টাৰ স্কিল ন কেনেকৈ কৰে চব আজি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ পাই ডিটেইলছ শিকাই যাম আৰু চাই যাওক মোৰ চেনেলটো লাষ্টলৈকে তো বলক বলক বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিম আপোনালোকে লাইক কৰি যাব চবে আৰু কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিলে বা শিকিব পাৰিলে নোৱাৰিলে বলক আমি যাওঁ চিধা কাষ্টমত কাষ্টমত গ'লোঁ আমি তো মোৰ ৰেড কাষ্টম নাই য়েল' কাষ্টম আছে দুটা এটা বনাম এতিয়া কেৰেট কৰিম তো কেৰেটৰ ওপৰত কেৰি টু কেৰেট কেৰেটৰ ওপৰত আপোনালোকে যাব লাগিব কেৰেটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ধুনীয়াকৈ মই শিকাই দিছোঁ ৰ'ব এক কেৰেটৰ ওপৰত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি আপোনালোকে সোমাই গ'ল কাষ্টমাৰ ভিতৰত তাৰপিছত ওপৰত আপোনাৰ নামটো লিখিব পাৰে বা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব পাৰে নামটো লিখিম বুলি ক'লে আপুনি নিজৰ মতে লিখিব পাৰে নহ'লে এনেকৈ থাকিবলৈ দিব পাৰে আপুনি মই বি এছ গেমাৰ লিখি লৈছোঁ বি এছ গেমাৰ বুলি পাছপৰ্ট পাছপৰ্ট মই কিবা এটা দি দিম পাছপৰ্ট নিদিওঁ মই ৱৰ্ল্ডৰ পৰা প্লেয়াৰ মাতিম সেইটো কাৰণে মই পাছপৰ্ট নিদিওঁ এনেই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু পাছপৰ্ট মই ওৱান ওৱান দি দিলোঁ যেনিবা তাৰপিছত মেইন টপিক আহিলে আপোনাৰ তলত গেম মুডত গেম মুড আপোনালোকে কি খেলিবলৈ বিচাৰিছে গেম মুড আপোনালোকে কি ক্লাছিক বিচাৰে নে আপোনাৰ ৰু আৱাৰ্ছ বিচাৰে বেটেল কি বিচাৰে আপোনাৰ মানে গেমৰ ভিতৰততো বহুতখিনি গেম আছে খেলিবলৈ তো ক্লাছিকটো খেলিলে মানে ক্লাছিকত যেনেকৈ খেলে আপোনালোকে তেনেকৈ গেম পাব আৰু ৰ' চাৱাৰত যেনেকৈ খেলে তেনেকৈ পাব আমি বেছিভাগ খেলোঁ ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড তো ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড ইয়াত আছে ক'ত চাই লওক এইটো এইটো ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড আপোনালোকে খেলিব তো ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড যদি খেলে ক্লাছ স্কুৱাৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লাছ স্কুৱাৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া ক্লাছ স্কুৱাৰ্ড আপোনাৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ চাই যাওক আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো বুজি পাব দেই ক্লাছ স্কোৱাৰটোত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত দুও খেলিব যদি দুও কৰক শ্ল' খেলিব যদি শ্ল' কৰক আৰু মানে স্কোৱাৰ্ট খেলিব যদি স্কোৱাৰ্ট খেলক মানে হেৰিত মানে ক্লাছিকত যদি ক্লাছ স্কোৱাৰ্ট ক্লাছ স্কোৱাৰ্ট বনায় ক্লাছ স্কোৱাৰ্ট বনালে আকৌ শ্ল' দুও নহয় মানে ডাইৰেক্ট স্কোৱাৰ্টে কৰিব লাগিব সেইটো স্কোৱাৰ্টতে থাকিব একো সেইটো তলৰখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি একো আপোনাৰ চোৱা চুই নকৰিব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মানে তেনেকৈ থাকিব লাগিব দুই নম্বৰত আহিলে আমি গেম চাব ভালকৈ বুজি ল'ব দেই দুই নম্বৰত আহিলে ৰুমৰ পাছত গেম তলত ক্লিক কৰিব গেম গেমত আছে একদম ওপৰত আছে K G mode K G মোডত আপোনালোকে কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব নহ'লে উল্টা পুল্টা দৌৰা দৌৰি কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আহিলে ছেভেন ৰাউণ্ডছ মানে কিমান ৰাউণ্ডছ আপোনালোকে খেলিবলৈ বিচাৰিছে সাতটা ৰাউণ্ড খেলিব নে এঘাৰটা নে তেৰটা ৰাউণ্ড খেলিব কিমান ৰাউণ্ড আপোনালোকে খেলিব পাৰি বিচাৰিছে সিমান ৰাউণ্ড ইয়াত খেলিব পাৰিব আপোনালোকে মই আমিতো বিশেষকৈ তেৰ ৰাউণ্ডে খেলোঁ তো তেৰটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ই পি ই পি দুশ আছে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই সেইটো যেনেকৈ তেনেকৈ আছে আপোনালোকে বেলেগ একো ইয়াত চেঞ্জ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই মেইন টপিক আহিব আপোনাৰ বেলেগ জেগাত এইখিনি আপুনি একো চেঞ্জ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আহি যাওক তাৰ কিনাৰত তাৰ কিনাৰত আহি যাওক আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখি পাব এই ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখা আছে পোন্ধৰ পাঁচশ কইন পাঁচশ কইনৰ জেগাত আপোনালোকে কৰি লওক পোন্ধৰশ কইন লেভেল পোন্ধৰশ কইন পোন্ধৰশ কইন মানে প্ৰথমে গ'লটো আপুনি পোন্ধৰশৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব পোন্ধৰশ পাব মানে সেইটো কাৰণে সেইটো পোন্ধৰশ কল কৰিলোঁ পাঁচশ হ'লে মানেতো আপোনালোকে অকণমানি বন্ধুক এটা পাব আপোনালোকে গ্লোৱাল নাপায় আনলিমিটেড নাপাব আনলিমিটেড গ্লোৱাল পাবলৈ কাৰণে এইটো কৰিব লাগিব আকৌ লিমিটেড এম' লিমিটেড এম' য়েছ হৈ আছে আপোনালোকক ন' কৰিব লাগিব লিমিটেড ইএমও যদি আপোনালোকে ইয়েছত থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লাছ স্কুলত খেলা নিচিনাই লাগিব আপোনালোকে পোন্ধৰশ টকাই পাব তাতকৈ মানে আনলিমিটেড খোলোৱা নাপায় আনলিমিটেড বন্ধুকৰ গুলি নাপায় তো নো নৈ থাকিবলৈ দিব লুট বক্স লুট আউট এইটো যিটো আছে সেইটোৱে থাকিবলৈ দিব তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ স্কিল কেৰেক্টাৰ স্কিলত আপোনাৰ য়েছ য়া নো মানে কেৰেক্টাৰ স্কিল জানে আপুনি কেৰেক্টাৰ কম্বিনেশ্যন কি কি খেলে আপোনালোকে কেৰেক্টাৰ যদি কম্বিনেশ্যন কেৰেক্টাৰ স্কিল খেলিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব পাৰে নহ'লে কৰিব পাৰে আমি বিশেষকৈ এইটো নথওঁ এতিয়া খেলি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে নথওঁ কেকটা টাইজ কেলৈ কোনোবাই কৰণে ইউজ কৰে কিছুমানে হুকুম ইউজ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে সেইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা কাৰণে আমি নকৰোঁ যদি সেইটো কৰিব কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে ইউজ কৰি দিলে হুকুম আহি যাব তাৰপিছত আহিলে অবজাৰ্ভেটি এডভান্স ছেটিং এডভান্স ছেটিং এইবোৰ আপুনি একো ক্লিক কৰিব দৰকাৰ নাই এইবোৰ ৰেড কাষ্টম কাৰ্ডৰ হয় ৰেড কাষ্টম কাৰ্ড আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আমি ভাই ভকতীয়া মানুহ কিয়কি আমি সেইটো কাৰণেতো আমি এইবোৰ চুই লাভ নাই তো আমাৰ হৈ গ'ল গেমটো ইমানটোলৈকে এই বস্তু ইয়াতলৈকে তেনে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিলে হৈ যাব কনফাৰ্ম কৰি আহি গ'ল ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল মোৰ পাছপৰ্ট নাই লগোৱা বুলি ৱৰ্ল্ডৰ পৰা প্লেয়াৰ অট'মেটিক আহি আছে দেই পাছপৰ্ট যদি লগাই দিওঁ ৱৰ্ল্ডৰ প্লেয়াৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা প্লেয়াৰ নাহে তেনেকৈ আমাক ডাইৰেক্ট হেৰি লগাই দিছোঁ সেইটো কাৰণে ৱৰ্ল্ডৰ পৰা প্লেয়াৰ আহি আছে তাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা লাগিছে যে খেলি মেলি আছে বা কিবা আছে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা ইয়াত মেছেজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তলত গৈ এইটো মেছেজ বক্সটো গৈ মেছেজ কৰিব পাৰিব ইয়াত কাষ্টম লিখা আছে কাষ্টমত গৈ মানে এই আপোনালোকৰ ইয়াত চাৰিটা এফালে চাৰিটা হ'ব নহয় আঠটাৰ লগত আপোনালোকে ইয়াত মেছেজ কৰি থাকিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো ধুনীয়াকৈ মেছেজ কৰি থাকিব আৰু কিবা এটা যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কয় বা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব কাৰেক্টাৰ স্কেল নকৰিব ক'ব বা কিবা এটা ছেটিঙত গৈ ডাইৰেক্ট ছেটিঙত গৈ মেলি আপোনালোকে পাছপৰ্টটো লগাব পাৰে আকৌ বা এৰায়ো দিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে চেঞ্জ কৰি আকৌ কনফাৰ্ম যদি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে আকৌ জেগাত আহি যাব জেগাত আহি যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে কাষ্টম কাৰ্ড এটাই বেষ্ট হ'ব তো ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক পাৰ্ট টু পাৰ্ট বুজাই দিছোঁ যে কাষ্টম কাৰ্ড এনেকৈ এনেকৈ বনায় আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডত গৈ ফ্ৰেণ্ডো মাতিব পাৰিব এনেকৈ ফ্ৰেণ্ড ইনভাইট বুলি ইয়াত লিখা আছে যে ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডো পাতিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেণ্ড মাতিব গোটেই ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে গোটাই কাষ্টম গেমটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেণ্ড মাতি কাষ্টম গোটাই আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি গেম খেলিব পাৰিব আৰু ইনজয় কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে বলক মই আপোনালোকক গেমটো পটাপট খেলি দেখাওঁ দেৰি কৰি লাভ নাই পটাপট খেলি ইনজয় কৰি দেখাই দিওঁ হয় নহয় তো আমাৰ গেম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে থ্ৰী টু ওৱান ৰেডি গু আমাৰ গেম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চাই ল'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেই মই আপোনালোকক শিকাবলৈ খেলিছোঁ মই এইটো এনেই মানে ছিৰিয়াছলি খেলা নাই মানে ধেমালি কৰি খেলি আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লৈ দেখাম এতিয়া ডেজাৰ্ট পোন্ধৰশ কইন আহি গ'ল চব মই এতিয়া গ্লোৱাল এটা লৈ লওঁ বাৰশ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ডেজাৰ্ট এটা লৈ লওঁ তাৰপিছত চাৰিশ পাছিলে চাৰিশত মই ড্ৰেছ এটা লৈ ভেজ এটা লৈ লওঁ আপোনালোকৰ ভেজ এটা লৈ লওঁ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে চাব আনলিমিটেড গ্লোৱাল ঠিক আছে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব পাৰে চাই লওক আনলিমিটেড গ্লোৱাল গ্লোৱালটো লৈ মাৰক আৰু ধুনীয়াকৈ এই দুটা মই এটাই গ্লোৱাল লৈ আছোঁ চাওক আৰু আপোনালোকে কিমান গ্লোৱাল ওলাইছে এটা ওলালে সেইফালে মোৰ চাই থাকক দেই এটা থাকি গ'ল কিন্তু দুটা ওলালে দেখিছে আনলিমিটেড গোলোৱা আৰু ডেজাৰ্টৰ ওচৰত চাওক ইয়াত আপোনালোকে যিমান বন্ধুকৰ গুলি শেষ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ চিন্তা নাই যিমান গুলিয়াব পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুকৰ গুলি কেতিয়াও শেষ নহয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খেলি যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি যাব পাৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান খেলি যাব পাৰে যিমান পাৰে সিমান গ্লোৱাল মাৰি যাব পাৰে এনজয় কৰি যাব পাৰে আপোনালোকে কিনো চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে চিধা গ্লোৱাল মাৰক এনেকৈ হেডশ্বট মাৰক পছ অ হেডশ্বট মাৰক গ্লোৱাল পাতক আৰু এনিমি মাৰক এনেই মজা লাগে খেলি মজা লাগিব আপোনালোকক এনজয়ো কৰি ভাল লাগিব আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো খেলিব পাৰে বা ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মাতিও খেলিব পাৰে ইয়াত বেছি কাৰোবাৰ এনিমি মানে মানুহ নাই যদি মোকে লৈ ল'ব মই খেলিম বাৰু আপোনালোকৰ লগত এনে ধেমালি কৰিছোঁ খেলিম একো নাই ধুনীয়াকৈ খেলিম এনজয় কৰিম হয় নহয় তো আপোনালোকেও এনেকৈ কাষ্টম বনাই এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি বিন্দাছ খেলিব পাৰে এনজয় কৰিব পাৰে একো চিন্তা কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি গেম প্লে খেলি যাওক আৰু এনিমি মাৰি যাওক মজা লাগে এনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছো হৈ যায় গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মেইন জেগা হ'ল আপোনালোকে কাষ্টম কাৰ্ড সপ্তাহত এটাহে পাব আপোনালোকে কাষ্টম কাৰ্ডত গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ কেলেই গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচটো মেইন গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচ যদি আপোনালোকে নকৰে তেনেহ'লে একো কাম নাই গ্লোৱাল প্ৰেক্টিচ যিমান কৰিব সিমান আপোনালোকে হাত বহিব আৰু সিমান আপোনালোকে খেলিব পাৰিব আৰু মজা হৈ যাব তো মোৰ এই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কিমান শিকিব পালে মইতো নাজানো কিন্তু মই বহুত ভালদৰে আপোনালোকক শিকালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে গেম প্লে নিশ্চয় বুজি পাইছে নিশ্চয় এনজয় কৰিছে আৰু কাষ্টম কাৰ্ড বনালে কেনেকৈ বনায় আপোনালোকেতো ইমান শিকিলেই শিকি মেলি আপোনালোকে যদি শিকা নাই নহয় মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আকৌ শিকাম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি মেছেজ কৰক মই আপোনালোকক শিকাই দিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক শিকাই দিম মোৰ লগতে খেলাম লাগিলে মই আমি লগতে খেলিম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু কাষ্টম কাৰ্ডটো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ চাই লওক আপোনালোকৰ লগৰ লগত খেলক এনজয় কৰক এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো নবনালোঁ কেলেই সিহঁতি বম মৰামৰি কৰিলে ৱৰ্ল্ড কাপৰ প্লেয়াৰ মাতিলে সেইটোৱে বেয়া বম মাৰে এই কাষ্টমত বম নামাৰিব আপোনালোকে বম মাৰিলে বেয়া লাগে যদি গ্ৰেনেডটো মাৰে নহয় তেনে বেয়া লাগে কিয় বেয়া লাগে এই গেনেটটো কাম নাই কাষ্টমত কাষ্টম হ'ল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে গ্লোৱেল প্ৰেক্টিছ কৰা হেডশ্বট প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু ধুনীয়াকৈ খেলি যোৱা মাৰি যোৱা তাতে আকৌ গেনেটটো পেলাবলৈ কি দৰকাৰ সেই গেনেটটো নেপেলাই আপোনালোকে যেন এনেই ফূৰ্তি কৰি খেলি যায় এনে মজা এনজয় কৰি যায় আৰু টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই আৰু যদি আপোনালোকে কিবা এটা শিকা নাই মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি যাব আৰু আৰু কি ক'ম আৰু নকওঁ আৰু বহুতখিনি শিকিলে আপোনালোকে তো ইমানতে ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ'টো বিদায় লৈছোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই খতম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help.